assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar uzmax kanalimizga xush kelibsiz ulkamizning dorzab yangiliklaridan faqatgina bizning kanalda boxabar bo'lasiz obuna bo'lishni va like bosishni unutmang demak bugungi lavhamizda qibray tumanidagi bir oilaning 5 a'zosi o'limi tafsilotlari ma'lum bo'ldi hurmatli tinglovchilarim yodingizda bo'lsa joriy yilning 29 iyulga o'tar kechasida toshkent viloyatining qibray tumani istiqbol mahallasida mudhish qotillik sodir bo'lgan edi bir oilaning 5 nafar a'zosi ya'ni otasi 2 nafar qizi o'g'li yollanma ishchisi vahshiylarcha o'ldirilib yuborgan edi jinoyat sodir bo'lgan joyga tez yordam mashinasi yetib kelgan unga tirik ishchi yuklangan biroq u tan jarohatlari tufayli shifoxonada vafot etdi Viloyatda uning beva ayoli ikkita bolasi bilan qolib ketdi. Malikaning onasining so'zlariga ko'ra, ularning oilasi Shoidbek bilan bir necha yil oldin tanishgan. U Malikaning uyida yollanma ishchi sifatida ishlab kelgan. Bu vaqt ichida yigit bir necha bor kredit uchun pul so'radi va keyinroq unga turmush ko'rish taklifini berdi. nimalchi.uz O'zbekistondagi zo'ravonlikka qarshi mustaqil loyiha shafqatsiz qotillik tafsilotlarini e'lon qildi. qotillikni sodir etgan 24 yoshli Shoyatbek 26 iyul kuni Rossiyadan Toshkentga qaytish chiptasi bilan uchib keladi. Shu kuni u qurbonlar oilasi yashaydigan mahallaga keladi. Erkak kishi video kuzatuv kameralari bo'lmagan taksini to'xtatib, o'zi bilan ikkita qassob pichog'ini olib kelib, uyga kiradi. Birinchi zarbani eshik oldidagi uxlab yotgan kenja qizi Madina oladi. Shoyatbek uni o'ldirmoqchi bo'lgan Malika deb adashtiradi. Madinaning qiychuvidan otasi akasi Qayyum va yollangan ishchisi yugurib chiqishadi. Ular ham pichoq zarbasidan o'lim topishadi. Ular ham pichoq zarbasidan o'lim topadi. Shoyatbek ko'chada onasi va ikki bolasi bilan bo'lgan Malikaga 4 marta pichoq bilan urgandan keyin taksiga qaytib, haydovchiga kelinning otasi hujum qilganini aytadi. Tushunmagan taksi haydovchisi qonni yuvishga yordam beradi va unga qo'shimcha kiyim beradi. Kasalxonaga olib boradi keyin ular aeroportga yo'l olishadi aeroportda huquq tartibot idoralari xodimlarini payqab qolgan shoidbek mashinada qo'liq tomon yo'l oladi va u yerda taksi bilan andijonga jo'nab ketadi aziz tomoshabinlar aytilgan xabarlar sizlarga foyda keltiradi degan umiddamiz kanalimizni kuzatib borishni unutmang